Yeah. Dạ. con los pies en la tierra, hice buena mi shit Una vida tranquila, alguna maldad que otra por ahí Mi camino me trajo hasta aquí Y te cuento que de esto no me voy a arrepentir Tengo que expresarme Por quien no es feliz Quien se siente apartado, quien no encaja de por sí Quien se preocupa por quien no lo es Y así alegrar a otros para que no vean lo que vi Tuve bastantes sueños de guachina Arruinados por no encajar y no poder comprar un botín La plata te hace diferenciar en un lugar donde si cana cana a nadie le importa el fin. Sigo siendo creyente del modelo maratoniano. Si él lo hizo con sus pies, yo lo haré con mis manos. Todos nos vemos en el espejo y vemos errores, hermano. La visión no miente al ponerte enfrente a un humano. Imagino otro tramos para el mismo plano. Otros caen con estilo, nosotros con estilo volamos. Cerebro apagado, artista acabado. A veces no controlamos bien lo que utilizamos. Aceite bien mi fluidez con el aceite que utilicé para el culo de esa perra que enamoré. La dejé un puesto después del sabroso RP. y una nota que decía: Hay excepciones, bebé. Necesito fe, café y un poco de THC para poder decir un día que esa fe. Felicidad extrema no pasé, tristeza así que tal vez pero lo calmo dopado y una partida de pez Alcoholizado me siento el best me un Bobby Charlton queriendo ubicarme perro Soy un desastre o acaso no ves que Con mi juego a la hinchada la emborraché Che, que bien juega el 10 decían en el barrio Y lo corregían diciendo que era el 3 Como Roberto Carlos, el delantero rechazado Que nunca llegó a debutar por pasar tiempo en el escenario Conocí la fiesta y un mambo renacentista vi gente bailando, otros parlando sobre una pista enamoré de un movimiento, ahora me muevo yo, con gente dando una mano, pero siempre alone. Siempre yo, perro.